miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy akapalinina indray no anolorana anao ny eh, vaovao makasika ny metodisy ny andro ho an'ny telo andro manaraka Mahakasika an'izay toetry ny andro izay ary dia ny tsodrivotra malefaka avy aty atsinanana amin'ny ankapobeny no andrafitra ny mety ho toetry ny andro izany hoe raha tsorina izany dia ho maina amin'ny ankapobeny ao anatin'ny telo andro manaraka ny faritra maro a manerana ny nosy raha toa ka somary tsy maro toerana izay ny atmosfera amin'iny ilany andrefan'ny bongolava iny a manodididina ny Miandry vazo iny, amin'iny izany no mety hisy orana tandrivin'ny rahona ary amin'iny heloky Madagasikara iny no ahitana orana malefaka miserana. Raha mikasika ny izay toetry ny andro izay ihany eo amin'ny lafiny maripana kosa indray dia misongadina ny fiakaran'ny maripana ambony amin'iny tapany atsimon'ny nosy iny, indrindra moa fa ny Tapany atsimon'ny faritra Atsimo Andrefana, mahazo an'ny faritra Androy sy Anosy iny, mety hananika hatramin'ny valo amby telopolo ka hatramin'ny sivy amby telopolo degré Celsius izay mari-pana izay any atsimon'ny Nosy ary ny hafa kosa dia tsy dia ahitana fiovana firy. Ny rahampitso maraina ary dia amin'iny manodididina ny morontsiraky ny Antalaha sy Analanjirofo iny no misy orana malefaka somary mandraondraona ny aty amorontsiraka atsinanana raha toa ka efatra amby telopolo ka hatramin'ny dimy amby telopolo aty amin'ny morontsiraka andrefan'ny nosy raha ny mafana indrindra moa ho an'izay maripana izay izany a dia amin'iny a varatra andrefan'ny nosy iny a matratratra amin'ny enina amby telopolo degre celsius any antsoia dimy amby telopolo kosa mahajanga sy Raha ny aty amin'ny andrefana kosa dia ny morontsirak'i Melaky no somary mandrahondrahona fa mibahan toerana hatrany ny masoandro mibaliaka any amin'ny faritra sisa. Ny maripana ho any zoma kosa indray dia manodidina ny enina amby roapolo ka hatramin'ny valo amby roapolo aty amin'ny faritra afovoan-tany, fito amby roapolo ka hatramin'ny telo amby telopolo ny morontsiraka atsinanan'ny nosy mandra-tantelo amby telopolo aty Antaolagnaro aty, dimy amby telopolo kosa ny ambony indrindra. Aty amin'ny faritra atsimon'ny Nosy, mahatratra dimy amby telopolo, amin'ny Toliara iny dimy amby telopolo ihany koa, manodididina ny Ranohira, raha toa ka mety ho tafakatra hatramin'ny fito amby telopolo aty amin'iny manodididina ny Androy sy Anosy iny. Ny aty amin'ny avaratra indray dia enina amby telopolo ny ambony indrindra, Antsohihy dimy amby telopolo, Mahajanga dimy amby telopolo ihany koa amin'iny Maevatanàna iny. Atitany tapany atsimo ny atitany faritra atsimo andrefana sy ny tapany avaratry ny androhiny aty avaratra moa dia enina amby telopolo antsiohiha dimy amby telopolo i mahajanga maeva tanàna ary amanodididina ny mainty rano sy besalapy iny dia makasitraka anao na araka ny toetry ny andro hatramin'ny farany amin'ny manaraka indray veloma tompoko